Salut à toutes et à tous, c'est quoi J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais traiter du cas des équipements hein, qui ont été rajoutés à la version japonaise du jeu suite à la mise à jour qui s'est faite il y a 10 jours hein, depuis que je tourne cette vidéo. Déjà pourquoi faire cette vidéo 10 jours après la MAF, j'ai pas le jour même tout simplement parce que j'avais envie de faire des recherches supplémentaires, j'en ai, parlé un petit peu sur Twitter, mais grosso merdo, le jour même, bah, déjà ça m'arrangeait pas, parce que c'est tombé en pleine nuit, euh, en pleine semaine, j'ai autre chose à faire en pleine <laughs> semaine, vous, vous doutez bien, on a tous un petit peu autre chose à faire en pleine semaine, de rester jusqu'à 4h du matin pour attendre une mise à jour, et euh, surtout, il y avait pas mal de choses à, à dig, à mon avis, à fouiller quoi sur le jeu pour avoir de véritables informations. Il y a eu quelques petits trucs qui sont tombés sur le Reddit hein, par rapport aux équipements le jour même, grâce entre autres à Saving Six que je remercie hein, parce qu'il m'a donné un petit coup de pouce qui m'a permis euh, d'aller un petit peu plus loin. Et donc j'ai préféré hein, prendre le temps d'essayer de fouiller pour essayer de trouver un maximum de choses. Et effectivement, j'ai trouvé des informations supplémentaires sur les équipements par rapport à ce qui était tombé sur le Reddit le jour même. Et euh, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à récapituler. Je vais essayer de faire ça en 10-15 euh, minutes, parce que j'avais déjà fait cette vidéo en 20 minutes en fait, et je trouvais que c'était assez... C'était déjà beaucoup trop euh, pour la quantité d'informations que j'ai, qui est quand même assez conséquente, mais voilà, ça se couvre en moins de 20 minutes clairement. je vais quand même essayer de, couvrir ça sans trop m'étaler, hein, parce qu'il n'y a, pas trop de raison de s'étaler ici. Donc, euh, on va commencer, hein, sans trop tarder. J'ai mon petit bloc note avec moi, parce que comme dit, il y a quand même un certain tas d'informations qu'il faut que je faut que dans mon propos. Et donc, on va commencer par une information un petit peu euh, de l'ordre de l'anecdote. C'est concernant le nom officiel des équipements, parce que la question m'a été posée hein, <laughs> assez... drôlement. C'est euh, la fameuse question, est-ce que les équipements, c'est un terme arbitraire donné par la communauté, ou au contraire, c'est bien le terme officiel et eh ben, c'est assez drôle pour le coup, parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive. Mais en fait, il y a une dissonance entre les fichiers du jeu et ce qui est dit in-game. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, ce faut savoir, c'est qu'en fouillant, j'ai réussi à afficher tous, tous les menus relatifs aux, équipements in-game. Parce que de base, ils sont cachés. Ils ont bel et bien été implantés. De la même manière, les capsules quotidiennes sur la globale ont été implantées déjà en juin. Il y avait déjà des choses in-game en juin qui étaient cachées. J'ai dû également fouiller pour les faire apparaître. Là, c'est la même chose. Les équipements étaient cachés, mais j'ai pu faire apparaître divers menus que je vais pouvoir vous montrer. Et donc, il y a une dissonance entre ce qui s'affiche in-game et dans les fichiers du jeu. Dans les fichiers du jeu, il est effectivement euh, question d'équipement, d'equipments en anglais bien sûr, mais dans les fichiers du jeu, on va tout de suite d'ailleurs aller dans un de ces fameux menus, hein, euh, parce que de toute façon, je vais en parler juste après. Donc, il faut savoir déjà que les équipements, hein, pour l'anecdote, du coup, ce sont bien des items à part entière, de la même manière que ici, du coup, on a les fameux items d'entraînement, les terrains d'entraînement, les médailles d'éveil, blablabla, et bah, dedans, on va retrouver du coup ce menu-là, qui est le menu des équipements du coup. Et donc forcément, moi je n'ai pas d'équipement sur mon compte, le compte est vide, hein. <laughs> bien sûr je n'ai pas d'équipement. Hein. Justement, mes, mes, fouilles, mes futures fouilles consistent à essayer de créer des équipements en bonnet du forme pour pouvoir pousser l'expérience un petit peu plus loin. Mais comme ça risque de mettre du temps, voire ça risque de ne jamais aboutir parce que c'est assez compliqué, je préfère faire cette vidéo maintenant parce que je pense avoir recueilli assez d'informations <laughs> à ce stade-ci, plutôt que de vous faire attendre peut-être euh, jamais du coup, vu, que ça reste compliqué euh, la suite des événements. Du coup, euh, ici dans ce menu, on voit en gros ce qu'il dit, c'est, il parle ici, hein, ils disent que je n'ai pas d'équipement, et que, et déjà c'est une information que je comptais vous donner en fin de vidéo, mais je vous la donner tout de suite du coup. Euh, en, gros, les équipements ici, cette phrase-là nous dit que les équipements seront farmables dans des événements. Voilà, donc déjà il y, a une, hein, il y a une grosse zone d'ombre qui est éclairée d'entrée de jeu par le jeu c'est que euh, les équipements seront obtenables via des équipements où on pourra, euh, on pourra les farmer. Maintenant, on n'a aucune idée de la nature de ces équipements-là. Je pense qu'on peut s'attendre à tout ça pour les 5 ans. De toute façon, les équipements, je ne vois pas ça avant. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je ne vois pas ça avant. Donc, j'imagine que d'ici les 5 ans, on aura des informations, notamment avec ce fameux live stream qui a été annoncé, hein, un live d'informations pour les 5 ans. On peut peut-être s'attendre à des informations concernant les équipements. En tout cas, en l'occurrence, on sait déjà qu'il y aura des événements pour les farmer. Euh, maintenant, les conditions de ces événements-là, on les connaît pas, on verra bien au moment, au moment donné. En tout cas, pour revenir à ce que je disais à la base, donc le terme officiel, c'est in game en fait, si vous remarquez bien, les quatre premiers euh, kanji ici se répètent. Et c'est normal, parce qu'en fait, ces quatre premiers kanji dessinent le nom officiel des équipements. Et moi, je le trouve assez, euh, assez naze, en fait, parce que le nom officiel en anglais, c'est Skill Orb. En fait, la traduction de ce, ce terme japonais, c'est Skill Orb. Skill Orb, bah, en gros, on pourrait traduire ça en français comme Orbe de compétence ou Sphère de compétence. C'est ce qui est quand même très très fort redondant avec les orbes de compétences de l'arbre de potentiel. Donc bon, à voir ce que ça donnera avec la, traduction de la globale, donc 45 000 ans quand aura la, fonctionnalité implantée, hein, j'imagine pour les 5 ans globales, avec un petit peu de chance, la bonté des développeurs fera que ce soit avant, mais on, ne devrait pas s'attendre à ça avant les 5 ans en tout cas. Et donc, euh, on verra la traduction à ce moment-là, mais c'est déjà assez ambigu hein, comme terme. Donc moi, je vais rester sur le terme d'équipement pour le reste de cette vidéo. Et je pense que quand je parlerai des, équipements, je continuerai à utiliser ce terme équipement et pas orbe de compétences parce que c'est très ambigu, quoi. En tout cas, c'est une information qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle bien les orbes de compétences in-game. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, bah, je vais revenir sur comment ces équipements ont été découverts. Et bah, c'est suite à l'ajout dans la base de données de trois tables. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le système de base de données, bah, en gros, les bases de données sont divisées en tables. Par exemple, il y a la table des cartes, la table des items euh, d'éveil, la table des items spéciaux, la table, euh, la table des missions, etc. Et là, ils ont rajouté trois tables. Trois tables relatives aux équipements. Une qui s'appelle Equipment Skill Items, qui concerne en fait les, équipements eux-mêmes, c'est-à-dire les items d'équipement, où on peut déjà découvrir, hein, je ne vais pas vous montrer le screen parce que ça ne sert à rien, mais en tout cas moi je vous le dis, je l'ai vu, <laughs> j'ai fait les fouilles euh, correspondantes, c'est que déjà dans cette table-là, on voit que les équipements auront une influence sur les PV, l'attaque et la défense de base des personnages. Ça, on le savait, hein, bien sûr, il n'y a pas de nouveauté, euh, c'est pas, incroyablement... Euh, c'est pas épique, hein, en, tout cas sur le Reddit, ça avait déjà été énoncé. Et on a également une table de limitation, Equipment Skill Limitation, qui concerne en fait les conditions relatives aux équipements, parce qu'en fait tous les équipements ne pourront pas être mis n'importe comment sur les personnages, il y aura des conditions dont on va parler juste après. Et pour terminer, la dernière table, c'est Equipment Skills, qui concerne en fait ce que euh, va faire les équipements, ce que vont faire les équipements respectifs par rapport à l'arbre de compétence du personnage, parce que oui, les, équipements vont influencer l'arbre de compétences, attaque supplémentaire, critique et esquive, youhou ah, Voilà, j'espère que du coup la difficulté hein, euh, va monter en conséquence, parce que ça risque d'être assez lourd ces équipements-là. On remercie l'ambulance derrière, mais voilà. En tout cas, c'est là. Ensuite, je vais revenir en fait ici sur ce petit bouton que vous voyez, hein, c'est un filtre en fait. Euh, et ce filtre, il est assez intéressant, vous, doutez bien, parce que du coup, il nous donne déjà pas mal d'informations sur les équipements, hein, vu que forcément, euh, vu qu'il nous donne des critères de filtre pour euh, classer les équipements, forcément, il y a des caractéristiques propres aux équipements et des choses assez intéressantes. Donc ici, tout en haut, on a des, filtres un petit peu plus généraux. Donc ici, c'est le filtre par rapport au type, hein, on va revenir juste après dessus. Au grade, on va en parler juste après. Et ici, les niveaux, également, on va, on va parler de tout ça <laughs> juste après, de toute façon, on va faire ça dans l'ordre. Donc on va commencer du coup avec ici bah, les grades, du coup, les trois grades ici. Parce qu'en fait ici, bah, vous voyez, on a euh, des grades, trois grades qui sont assez simples, en fait c'est assez typique. On a ici bronze, on a ici argent et or. Et il faut en fait savoir que ces trois euh, grades, euh, bah en fait on va les retrouver dans ici, dans l'arbre de compétences. Vous voyez que j'ai un petit peu bidouillé pour avoir un, truc un petit peu différent. Sur un personnage classique, avec un personnage qui a tout lock, et eh bah ben, ça donne ça. C'est ici qu'on va pouvoir modifier les équipements, hein, les placer, etc. On a une petite bande en fait qui se rajoute à l'arbre de compétences que je trouve pas très très euh, jolie sur un personnage 100%. Je prends SV par exemple, vous voyez hein, que ça ne rend pas si bien que ça. Enfin, ça, fait un peu bizarre. Bon, on verra, <laughs> mais moi je trouve ça un petit peu bizarre. Et du coup, ces slots bloqués, eh va ben, ils nous donnent des informations assez intéressantes, à savoir que le personnage va être euh, pour pouvoir mettre un équipement de bronze, hein, parce qu'on vous imaginez bien que du coup, dans l'ordre, on pourra mettre bronze argent et or. Euh, donc en gros on pourra mettre un type d'équipement de chaque sur le personnage. Euh, ce qui fait quand même trois équipements, hein. donc en fonction de comment c'est, ça peut être assez pété. Et du coup, chacun de ces euh, grades a une restriction. ces slots resteront bloqués, donc vous n'avez pas débloqué les conditions nécessaires. Pour bronze, la condition, elle est très très simple, il faut que le personnage soit UR. Alors, je sais pas ce que ça signifie, parce que forcément, si on modifie les équipements via l'arbre de compétences, forcément, il faut que le personnage soit UR. Donc moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ça, c'est simplement quelque chose d'ordre technique, vu que forcément, je, suis en train de bidouiller. Donc normalement, ce message-là, je dois pas y avoir accès. Et donc, a priori, je pense que n'importe quel personnage, à partir du moment qu'il est UR, pourra inclure du coup un équipement de bronze, et tout. C'est juste que là, du coup, forcément, avec le bidouillage, ça a l'air d'être lock, mais en fait pas. Et justement, ce qui me conforte là-dedans, c'est que j'ai réussi un petit peu à bidouiller, par exemple, sur le Gogeta. Vous voyez que d'entrée de jeu, bah, ça m'a débloqué le, slot de bronze. Et donc, forcément, euh, bah, du coup, en cliquant ici, vous voyez que j'ai un menu qui apparaît. Euh, le menu, du coup, je suspecte fortement d'être le menu de sélection des équipements. Mais de nouveau, moi, j'ai pas d'équipement sur mon compte, hein, très logiquement. Donc, du coup, ici, j'ai un, menu qui dit ici, d'ailleurs, choisissez l'équipement de votre choix. Et donc, j'imagine qu'il y aura ici une liste déroulante avec vos, des équipements, les équipements qu'on possède de notre box. Donc on a ce fameux slot de bronze qui, pour moi, dans la théorie, j'imagine, il sera débloqué d'office. Ensuite, on a le slot ici d'argent qui demande que à ce que le personnage soit spedis. le slot doré qui demande à ce qu'on ait débloqué deux branches de l'arbre de compétence. Moi, je trouve que les deux sont très honnêtes, hein, surtout l'argent, forcément. Spedis, 10 c'est très très accessible aujourd'hui, que ce soit avec les vieux cailles, ou les spé farmables. Le slot doré, c'est la même chose. Moi, je trouve que deux, deux, euh, bah, branches de compétences ouvertes, bah, déjà, sur les personnages free c'est gagné d'office. Et puis sur les personnages premium, bah on en a plein avec de branches euh, ouvertes de toute manière. La plupart des personnages lambda aujourd'hui, moi personnellement je les ai avec deux branches ouvertes, j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais je trouve que le critère, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est assez honnête. Pour les équipements dorés, qui sont du coup être, censés être les équipements les plus EP du lot, euh, je trouve ça assez honnête quoi. donc on en revient non pas aux sphères de compétences, mais à nos, euh, notre fameux filtre ne donne pas que des informations sur les grades, mais également sur le système, un système de, niveau, de nivelage. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en gros les équipements auront un niveau et on pourra les level up, du coup du niveau 1 au niveau 5. On peut imaginer du coup que forcément, qui dit système de niveau, dit que les compétences liées aux équipements vont être également accrues en fonction du niveau de l'équipement. J'imagine que monter un équipement au niveau, c'est pas gratuit, ça demandera des ressources. Maintenant, à voir quelles ressources, que ça va demander des zeni, des nouvelles ressources spéciales dédiées aux équipements, il faut savoir, est-ce que ce sera des trucs qu'il faut farmer également sur les événements liés aux équipements Ça, pour le moment, on ne sait pas. On espère que c'est pas trop trop compliqué. Euh, hein, pour ceux qui jouent à Saint les cosmos, c'est quand même un petit peu chiant. On espère que c'est plus simple que ça quand même. Euh, et puis ici, on a un filtre. Qui, je pense, c'est le plus intéressant du lot. C'est le filtre d'aptitude, en fait, qui va nous permettre de filtrer les équipements en fonction de leurs aptitudes. Et du coup, forcément, nous, ça nous arrange ici parce qu'on en apprend plus sur les équipements et sur leurs capacités. Alors ici, bah il y a quelque chose dont on était déjà au courant. PV, attaque et def, on était déjà au courant que les équipements peuvent influer, les, peuvent influer pardon, les stats de base. Ici, on a attaque supplémentaire, critique et esquive. Ça, de nouveau, on était au courant que les équipements pourraient influer sur ces trois caractéristiques-là. Il nous reste du coup ces quatre points-là qui sont quand même, ma foi, fort intéressants. Alors, il faut savoir que ce point-là, eh ben, c'est en fait un up sur les boosts d'attaque. Du coup, elle ne pas confondre avec la, la, d'attaque pure. Parce que là où la stat d'attaque pure, bah en fait c'est un boost sur la stat même, et bah visiblement les équipements pourront proposer un boost d'attaque sur le personnage. Maintenant toute la question c'est, est-ce que ça va s'additionner au passif, ou est-ce que ça va être une multiplication et c'est ça qui, va jouer énormément sur la valeur des équipements. Si c'est une multiplication, ah, effectivement, les équipements, même même avec des boosts dérisoires de l'ordre de 5% par exemple, peuvent devenir, peuvent devenir très très OP. Bien sûr, c'est tout ça, ça dépend des développeurs et de leur, euh, de leur volonté à casser le jeu ou pas. Est-ce qu'ils vont nous proposer, nous proposer pardon, des équipements complètement OP, voilà, des trucs mesurés bah, J'espère qu'ils hein, ils vont faire dans la mesure quand même et proposer la difficulté en tout cas qui va venir euh, avec ces équipements et le up que proposent les équipements. Du coup, ici, on a ce boost d'attaque. Là, on a boost de def. Même logique, est-ce que ça va se multiplier ou pas Allez savoir. Les les deux, derniers sont vraiment très très forts, je trouve. J'imagine que ce sera des compétences réservées aux, euh, équipements, de, euh, équipements or, ou alors en tout cas, à, euh, en, tout cas j'imagine qu'ils seront vraiment importants que sur des équipements or. Peut-être qu'on va retrouver ça sur des équipements bronze, mais avec des, pourcentages tellement faibles que ce sera négligeable. Parce qu'en fait ici, ça c'est le boost sur l'attaque spéciale. Vous le savez, ou alors vous le savez pas, vous allez l'apprendre. Les personnages qui ont un boost au niveau de l'attaque spé font, font, font, vraiment super mal en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va se multiplier avec le passif. Alors, il y a des personnages qui n'ont pas de boost sur le passif, uniquement à l'aspect. Sauf qu'en fait, il faut savoir que le boost des supports va venir s'additionner à l'étape, va venir s'inclure à l'étape du passif. Donc, il y a quand même une multiplication qui s'opère. Donc, les personnages qui ont déjà un boost sur l'attaque SP, bah, eux, euh, ils vont, ils profitent très très fort des supports, quoi. Maintenant, si ces équipements, ils multiplient en plus de ça, là, c'est la fête, quoi. C'est vraiment la grosse fête. Là, on a boost sur le heal. Et là, bah, il a la grosse interrogation. Est-ce que ça va permettre à des personnages qui n'ont absolument aucune capacité de régénération à la base d'en obtenir une ou alors, est-ce que ça va simplement renforcer des, personnages qui ont déjà de la régénération, comme par exemple Freezer MF C'est la grande question qui peut changer complètement la perception que j'ai des équipements en l'occurrence. Ça peut devenir complètement OP en fait, parce que typiquement un brolier SSJ3, pour un exemple drôle, qui se régénère de 10% chaque tour, qui régénère les, PV encaissés, euh, les PV euh, chaque euh, de 10% chaque tour. C'est quand même assez OP, quoi. c'est quand même pas de la merde, quoi. Là où, bon, si le Broly CJ3, vu qu'il a pas de capacité de régène à la base, mais il peut pas en avoir, les équipements, bah là, là c'est déjà pas la même chose. Sachant que techniquement parlant, c'est faisable hein, de rajouter de la régénération avec un, personnage qui n'en a pas de base. Ou alors ça va influencer influer sur le soin boosté de l'arbre de compétences, et l'aspect boosté de l'arbre de compétences, auquel cas c'est un peu plus naze déjà, mais je ne pense pas en fait, je pense que ce sera un, vrai bonus en bonne et due forme. Et pour terminer sur cette parenthèse du filtre, on a, enfin cette parenthèse, c'est vraiment un élément important, mais bref, pour, pour, terminer sur cette parenthèse, je redis parenthèse mais c'est pas grave, du coup on a un dernier filtre qui, et il s'agit des types, et je pense que c'est quand même important de voir ça dans les filtres, parce que ça montre quand même que ça va être un petit peu, un petit peu quand même restreint. Je parlais de conditions plus tôt, euh, on peut imaginer toutes sortes de conditions. Hein. On a déjà vu des conditions propres au, au, grade des équipements. Et là, visiblement, il y a vraiment une restriction de type qui est fortement mise en avant. Donc, on imagine qu'elle sera très très forte présente au sein des équipements. Donc, la question, c'est est-ce que euh, les équipements seront réservés à un seul type Donc, par exemple, des équipements uniquement pour le type endurance. Ou est-ce qu'on aura des équipements b type tri-type, quadri-type Voilà, des équipements qui vont couvrir tous les types. Euh, ça, j'imagine, je peux imaginer du coup, enfin moi, c'est ma spéculation, que les équipements de bronze seront assez larges euh, là-dessus. On pourra équiper les équipements de bronze à n'importe quel type, les argent à, un set de type plus restreint, les or à seulement un type par exemple. Je pense que c'est peut-être dans ce genre de logique qu'ils vont aller. Ou alors peut-être que je me trompe, mais je pense que ça, ça, me paraît vraisemblable ce que je raconte en tout cas. Et on a déjà un petit peu fait le tour, hein. on arrive vraiment à la fin des informations. Bon, il y a une dernière information peut-être qui peut être utile pour certains, c'est que les équipements pourraient être, pourront être vendus au Baba Shop. Ça peut être intéressant vu qu'effectivement ils seront fermés avec des sur un événement, à voir les modalités, à voir si c'est dur, à voir si c'est rentable au niveau ACT et compagnie. Pour ceux qui sont galères de points baba de ouf, vous aurez l'occasion du coup avec ces équipements-là de remplir votre, vos, stocks, votre stock de points avec le Baba Shop. Après, est-ce que ce sera vraiment rentable Sachant qu'il y a plein de manières aujourd'hui de remplir le, Baba Shop de points, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une information que j'ai, donc je vous la donne. Et euh, je pense que j'ai déjà, déjà, fait en fait le tour de tout ça en fait. Euh, il y a déjà, euh, on en a déjà fait le tour. Bah voilà, il y a déjà. Moi je trouve qu'il y a déjà une, certaine base d'informations hein, que je vous ai donnée là ici. Maintenant, vous vous rendez bien compte que tout ça n'est pas complètement implanté, qu'il s'agit de fouilles. Euh. Bien sûr, si j'arrive à faire mieux, je reviendrai vers vous avec mieux, mais en l'occurrence, voilà. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais vous imaginez bien que du coup, vu que tout n'est pas implanté, on essayer de fouiller ce qu'il y a, mais ça reste un petit peu, un petit peu vague. Il y a encore une petite information que je peux vous montrer, il y a en fait deux animations qui ont été découvertes par rapport à ces équipements. Euh, il y a quand même un truc intéressant à noter là-dedans. Déjà, ça c'est la première du coup. Première animation qui a été trouvée dans les fichiers du jeu par rapport à ça. Donc on voit euh, bah, en fait l'animation, une animation par rapport aux équipements. Donc vous voyez, on reconnaît bien ici or, euh, argent et bronze. Maintenant il y a cette Hein, ici, vous voyez, hein, dans l'animation, il y a au fait ici une espèce de double équipement or. Donc, est-ce que finalement, dont les équipements or, n'aura pas finalement un équipement, de, une espèce de grade au-dessus qui restera l'équipement or, qui sera plus important qu'un équipement or Est-ce que ça signifie ça Ça signifie autre chose Forcément, avec des assets, c'est ambigu, on peut pas vraiment savoir. Mais c'est quand même intéressant de noter hein, qu'il y a une espèce de double équipement, quoi. Euh, donc on ne sait, je, sais pas, est-ce que ça va proposer deux types de up euh, euh, Là où les autres équipements proposeront un gros up général sur un type de truc voilà, ça peut être, c'est encore libre à l'interprétation. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Voici du coup la deuxième animation qui a été trouvée, qui est un petit peu moins intéressante, mais je vous la montre pour le, pour le service. On, peut imaginer que c'est l'animation qu'on met du coup hein, une norme, enfin, un équipement je pense que c'est ça, parce que je, vois pas vraiment sinon ce que c'est. Euh, peut-être un up aussi, peut-être le level up de l'équipement. C'est possible aussi, je ne sais pas exactement. Enfin voilà, c'est là, je vous, la montre comme ça, vous la voyez. Peut-être que ça alimentera la discussion, l'espace commentaire, mais voilà. Du coup, c'est tout ce qu'on a concrètement en termes d'animation des équipements, ça va pas plus loin. J'avais quand même oublié de vous parler des assets, du coup je reviens quand même dessus, bah, parce qu'il y a quand même un truc intéressant à noter. On voyait hein, ici, il n'y a, pas non plus des trucs... Euh, il y a des trucs intéressants. On retrouve du coup euh, ce qui j'imagine sera la manière hein, de, que les équipements s'afficheront in-game. Bah, par contre, au niveau des cadres, des cadres qui ont été rajoutés lors de la mage, on retrouve non pas trois types de cadres qui suivraient du coup les trois raretés, on en trouve cinq. Donc il y a ce cadre là, il y a ce cadre là qui correspond quand même pour ma part assez bien à l'espèce de double boule qu'on a vu juste avant. Donc j'imagine que ce sera pour ça. Ça j'imagine que c'est pour les équipements dorés. Ça pour les bronzes forcément, argent. Sauf que là, y a là le cadre clairement c'est réellement pour les... pour les équipements dorés. Du coup celui-là à quoi il correspond Et celui-là à quoi il correspond également Est-ce que c'est encore des variants de l'équipement doré Est-ce qu'on a du coup droit à plusieurs types d'équipements dorés C'est un petit peu bizarre encore. Hein. Donc euh, j'imagine qu'on n'a pas tous les éléments encore en main. Mais il y a clairement une variation des équipements dorés. Hein, euh. Parce que bon, le cadre reste euh, jaune, donc, je, moi, pour ma part, je spécule qu'il y a une variation de l'équipement doré. C'est pour ça qu'on a que 3 slots de toute façon. Ça, c'est posé. On l'a vu tout à l'heure. Il y a bien trois slots. Il n'y en a pas 5. Il y en a trois. Donc, euh, ce, ce, cadre jaune indique clairement une variation mais de quelle nature elle est. Je euh, J'imagine que c'est au niveau des aptitudes, peut-être, euh, comme je le disais, plus aptitudes dans l'un. Et pourquoi il y en a trois tout d'un coup, euh, trois, quatre dorés, alors que juste avant on avait deux animations pour le doré. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre pour le moment. On n'a pas toutes les clés en main, mais c'est quand même important de noter, du coup, qu'il y aura bel et bien visiblement des variations d'équipement l'équipement doré, quoi qui du coup seront plus importants les unes que les autres. Jusqu'où ça va aller Est-ce que ce sera accessible à tout à chacun à voir sur le moment même qu'on aura plus d'informations. C'est donc ici que cette vidéo s'interrompt, hein. je, me suis quand même approché des 20 minutes assez dangereusement, mais bon, voilà, je préfère quand même ne pas trop ébrécher à hein, mon propos pour essayer de rentrer dans un laps de temps, c'est pas mon genre de truc, hein. je préfère quand même rester assez exhaustif sur ce que je raconte, en tout cas exhaustif vis-à-vis des choses que j'ai trouvées. Si jamais je trouve d'autres informations sur les équipements, je reviendrai vers vous, mais en tout cas en l'occurrence c'est tout ce que j'ai. Je trouve que c'est déjà pas mal, on a plus d'informations que ce qu'on avait à la base, enfin voilà. Du coup, moi, je, par rapport, pour donner un avis rapide sur ces équipements-là, moi, j'imagine que ça, va, ça ne peut pas arriver sans up euh, de difficulté du côté des événements, peut-être un nouveau mode de jeu, comme on <laughs> demande depuis des milliards d'années. Après, je vais pas non plus euh, monter mes espoirs trop haut, mais j'en attends quand même pas mal ces 5 ans euh, sur la version japonaise pour voir un petit peu ce que ça donne. clairement, comme je l'ai dit, les équipements, ça ne peut pas arriver sans up de difficulté. Maintenant, comment ils vont transcrire ça Comment ça va être fait Est-ce que ça va être bien fait euh, À voir, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à poser vos questions. Hein, j'imagine qu'il y aura quelques questions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans la mesure du possible. En tout cas, pour ma part, je vous, euh, je vous, retrouve pour, deux prochaines, de prochaines vidéos prochain live, effectivement, je n'ai pas dormi, donc euh, forcément c'est un peu dur hein, au niveau diction, mais en fait à ce qu'on peut. Du coup, je disais que je vous retrouve pour de prochaines, la, prochains lives et prochaines vidéos. On va y arriver <laughs> un jour. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. À plus.